Cuando se cuela la luna por la rendija que tienen tus ojos Un sentimiento que aparece después le da sentido a la noche Cuando el río baila afuera la ceniza del pasado que libera el ambiente Un sentimiento que aparece después le da sentido a la noche Y otra vez me lleva el pensamiento y otra vez me lleva el pensamiento se eleva, la suerte siempre se eleva hay que dejar la puerta abierta pa' cuando el toque que te encuentra eh, ae, ah, eh, ae, ah, eh, ae ah, eh. despierto como a luna noche ae despierto como luna noche mm. Bien, expectativas. las expectativas eh, enormes. E, esta es una idea de venir acá a España que la veníamos trabajando hace mucho. Eh, al mudarme a vivir a, España, creo que, que mi presentación como, como, artista venía de la mano de este espectáculo y lo va a ser. Que, o sea, como que me, sacó del lugar a, empezar a imaginar qué es lo que podía pasar. ¿Qué, qué vamos a hacer? Y estereotipos, dale, bueno. Eh, no sabíamos bien qué iba a pasar y de golpe como que se aceleró todo hacia la concreción durante los últimos dos meses antes de que comience todo, va, sin dormir, durmiendo poco, despertándome y pensando y era como mucha la expectativa, las idas y vueltas, qué iba a pasar. Resumido, no sé, eh, venir con este grupo de gente que, quiero mucho a hacer una, una obra que es este, una locura. ya empezamos a dar los talleres, yendo y viniendo, conociendo a todos los actores de la, ONCE. Me acuerdo la primera vez que, Ernesto nos mandó el mapa con el cuál era el plan de, hacer funciones. Eh, parecía una invasión, <laughs> un mapa militar. Decíamos, wow, vamos a invadir España, es increíble inimaginable casi, porque era, grande, o sea, yo estaba en giras, eh, eh, pero en general es como que vas, recorres, haces una ciudad, haces la otra y, tal, y esto era tipo tomar por asalto España. Así que la expectativa era muy buena, era muy, estábamos muy contentos y habíamos trabajado para, para mostrar un, show eh, con, mucho, con mucho power. y también con mucha experiencia. De repente se venía, era una, una aventura este, muy, este, muy linda y, eh, Yo creo que iba a generar mucho impacto eh, y que es un, eh, es un show tan bonito. Las expectativas, por un, lado, por un lado cumplidas, porque el espectáculo la verdad que se presentó muy bien y estuvo muy bueno. Cuando empezamos la gira, fue un torbellino de emociones, rapidez, montar la energía de los grupos de la 11. Del aeropuerto mismo pasamos creo que dos minutos por la casa de Ernesto y fuimos a ensayar. Así que fue así, una semilla imparable. Armar, eh, armamos en el living, pobre Maru, este, le, desarmamos la casa y nos montamos ahí un estudio junto con Nico. Ah, tenía como un miedo al principio. Yo tenía como miedo de que al tener acentos diferentes y eh, esta cosa tan argentina iba a impactar acá. Y la verdad que me sorprendió muy positivamente el público español. La gente estaba muy, muy enganchada, muy muy estimulada y eso la verdad que hizo que, las funciones sean lo más... Eh, es un público muy receptivo, em, que tiene como un paladar fino, digamos, con con el humor y la devolución que tuvimos siempre fue muy, muy interesante. Mi sensación era como estar en casa, eh, no me di cuenta que yo estaba en otro país, la verdad. Eh, siempre fue como estar en casa, pero hablan diferente. <laughs> Eh, no, se, no se podía creer, una cosa buena tras la otra y tras la otra. Un amigo me había dicho, vas a ir de la casa al bar, al ensayo, al bar, a la casa. Y no sé si fue tan así, pero fue bastante así. Al principio una sensación de que esto no está pasando, de que no va a suceder nada. Eh, en cuanto a la gira, nunca pensamos que se iba a, suspender. El mensaje siempre era no es para tanto. Es como que sí está, pero es más una exageración de los medios. Poca <laughs> las pocas funciones que hicimos se empezó a meter eh, el tema eh, como títulos en, medio de los shows. El COVID lo invadió todo, todo, aunque intentamos eh, negarlo. Y ni bien avanzaban los días y, había trabas en la organización del espectáculo. Se, caía como una, como un castillo de naipes, se nos iba cayendo la gira por el coronavirus y nosotros seguíamos adelante hasta el último día. Y es increíble, eh, es increíble como en el camino durante, durante la gira iba como una especie de fantasma acechando. Detrás, el rumor, el rumor del coronavirus que nosotros seguíamos. <laughs> Para adelante, súper concentrados en lo nuestro. Nosotros estábamos, imagínense, en, eh, una burbuja de, de, adrenalina, de creación, de estar, de estar motivándonos, de generar humor, en nuestro caso al menos, hay como una cuestión de, grupo que no podemos parar de reírnos y encontrarle el humor a todo lo que nos sucede, eh, hasta que se nos cayó encima. <laughs> Hasta que un día en Granada... Cayó la noticia, así como una campanada de iglesia. Se empieza a cancelar Em, me acuerdo que estábamos, fue muy <laughs> cinematográfico, estábamos en la catedral con una mujer cantando... Eh, eh, yo me quedé eh, filmándola, el resto de mis compañeros se fue a ver la catedral. Me toca en el hombro Daniel, me mira y, ve una cara, en sus ojos como una muy mala noticia, me diga. Y, y lo único, no me habla, hace... Esto recuerdo, Daniel haciendo Tres veces le tuve que decir. Y él hacía, no, ¿no qué? Y que se suspendió todo. Se me aflojaron las piernas, me tuve que sentar en una escalera. Giro y veo que están sentados en la escalinata y cuando me acerco, todos cara por el piso y me dicen, se canceló la gira, se cierran todos los teatros. Y fue un momento increíble porque fue un quiebre, es como que el monstruo que nos venía persiguiendo nos había alcanzado. Eh, invertí toda, toda mi energía, mi vida, dejé de trabajar en otros lugares para estar 100% para esto y no podía aceptar que, se caiga. Bueno, volvimos a Málaga, volvimos, se pudo hacer. Hubo dos o tres días de transición, intentamos hacer un par de funciones más y, después cerró todo. Empezó la cuarentena y ya fue entrar eh, en otra dimensión y por momentos eh, realmente... Eh, preocupación, una preocupación muy grande. Veía la posibilidad real de no volver, hasta el día, hasta este momento. ¿En qué momento volvemos y cómo? ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Y es como que aparece el océano y se hace enorme, o sea, <laughs> enorme. Te das cuenta que podés realmente no volver a ver a tu familia por tiempo indeterminado nos vinimos para Segovia, vimos lo que sucedía en España, de que no había nadie en la calle, no había nadie en las autopistas ni en las rutas, no había gente y daba esta sensación de, película de apocalipsis, que la verdad que fue muy difícil de, ver y sobre todo de encontrarnos con la realidad de que esto estaba afectando de manera global apenas llegamos a, nuestro búnker aquí en Muñoz Pedro, eh, ya se sabía todo y, todavía medio incrédulos, ¿no? Y empezó como una convivencia, casi como de una familia. Y, ahí cambió eh, lo que es una gira normal a lo que es una convivencia. Esto fue una convivencia de familia. No sé, todo eso igual le aportó muchísimo a esta experiencia. Es como, yo no, todavía no bajo, todavía no, sé. Y con gente que en este momento no éramos, aunque nos conocemos, somos desconocidos para la convivencia. Eh, pero hace mucho que no estábamos los cuatro juntos de nuevo, entonces fue como actualizarnos. Eh, todavía nos espera una cuarentena obligada en, Buenos Aires. Y, ya después veré realmente todo, pero por lo pronto estamos viviendo una aventura. En una situación eh, medio dramática. O sea, eh, por momentos, hubo momentos muy eh, angustiantes en la, vida de cada uno ante la incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Sobre todo con el regreso a Argentina, las permanentes cancelaciones de vuelos eh, y cómo nos fuimos sosteniendo entre nosotros como para, para poder seguir. Acá nos cuidamos como, pudimos y por suerte la casita está muy linda, nos cobijó, y aprendimos a conocernos también de otra manera. Me gustó una cosa que dijo, creo que Grodd, que, se terminó armando como un efecto día de la marmota de la película. O sea, como que todos los días eran el mismo día. Eh, y nos repetíamos todos los días como si fuera un guión. Y estamos proyectando el futuro porque esto no va a quedar acá, el mundo no se va a acabar, eh, las deudas no van a, no van a, se van a levantar. Bueno, eh, las experiencias eh, creo que nos nutren, nos nutren en nuestro quehacer. Aprendí muchísimo, aprendí, aprendí que se puede lograr todo confiando. Para mí la gira fue muy positiva, en el sentido de que plantamos bandera, <laughs> y como que ya estoy pensando en la vuelta. Hay que hacer las cosas por el amor de hacerlas y el arte en ese sentido representa todo. Elegí la manera, el camino difícil en mi carrera, creo, eh, porque elegí ser auténtico y respetar mis, mis deseos, mis convicciones, la manera de trabajar eh, honesta conmigo mismo. Aprendí que también Deus ex machina cae, te cae y <laughs> no queda otra. O sea, de repente creo que es una, de las mm, situaciones más, eh, más eh, difíciles de, manejar que he tenido, en las cuales te sentís sin control. De repente cae una situación en la que vos no, o sea, no, tu acción no puede modificar mucho, es algo muy global. Como artista independiente, nosotros siempre trabajamos, yo nunca he pedido ningún subsidio ni he recibido ninguna ayuda económica de nada y hace 30 años que, me dedico a esto, siempre lo hice de manera independiente. Nunca, aún, eh, trabajando gratis o, siendo, eh, siendo desvalorado, me he repensado si tenía que dejarlo o no. Jamás pasa por la cabeza. Una vez que vos estás ahí en el viaje, a seguir. Nuestro mensaje siempre era vamos para adelante, también por el espíritu de, todo artista, sobre todo de los artistas independientes, que es siempre luchar contra, contra la adversidad, ir para adelante. Soy muy afortunado por vivir de lo, que hago, de lo que amo, y voy a seguir adelante porque no conozco otra manera de vivir. Si no, creo que mi alma se apagaría un poquito y eso siento de todo el grupo. Eh, los cinco que estamos unidos, eh, los cuatro que estamos en el escenario y, Daniel el productor, tenemos la misma, eh, la misma fortaleza. Era increíble ver cómo el mundo se estaba cayendo y, nosotros no había ninguno que decía que que no íbamos a seguir, todos estábamos remando en dulce de leche, como decimos en Argentina, remando en algo muy espeso y seguíamos. Gracias por venir. El espectáculo que van a presenciar no se realizará en esta sala. Ustedes serán teletransportados hacia ese lugar.